إن أرسل الثوب ذاك سهما واحدا باتجاه قطيعي فسيموت ذاهبة إلى بي هلو long. and a hooker. Pushing B. سقطت السبايك في بي Where is this low? تبقى عدو واحد. He's 44. Uh, so. He's in big garden. أحتاج للحظة فحسب. حافظوا على تركيزكم بضعة دقائق وسننهي القتال لصالحنا. Two be long, one be short. Pushing B. Omen TP'd someone on site. Oh, he's dead. مستقيم سقطت السبايك في بي مثالي لقد محاك التاريخ بذاكرته فلنتحرك كوحدة واحدة مفهوم؟ لا يظن أحدكم أنه بطل فيفسد الأمور be long again. To be long. To be hookah. وضعت ال spike. أحدهم في إيه؟ تبقى عدو واحد عطلوا ال spike قيد التلقيم اطلق ال spike الخاص بالأعداء كونوا يقظين قد لا يكونوا جيدين لكنهم لا يزالون حقا لا تخضعوا لهم Can you hear them in A? So busy. two bathroom. So in cipher time for eh? دمرك الشاف لاعب باق أطلقت قنبلة سر تبقت ثلاثون ثانية الروبوت يعود تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي تبقت عشر ثوانٍ نايس أتحداكم أن تقولوا بأنني من الدعم الفني مجددا معركة أخرى اعتبروها بداية جديدة وانسوا ما حدث في الماضي أضع الحارس سوف تأكليه عدد من الأعداء في بي To belong. Ой, насколько. لا مهرب مني أعيد التلقيم أعيد التلقيم أجهزت على العدو لأجلك تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسباي أضع الحارس شكرا هنا أطلق لسباي خاصة بالأعداء استحق من قضاء بضعة أشهر من العمل في مزرعة ما Cancelled.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 Omen hookah. Jet is long. Wait, wait. Really. Wait. Cypher's long. وايد صوتي انتهينا سقطت السبايك في بي عدو واحد أعرف أين أنتم تحديدا أطلقت الصقر عميت تبقت عشر ثوان لا تحسن سعدت بمعرفتكم جميعا ولا تنسوا مسح ملفاتي الشخصية أضع الحارس أنا في كل مكان raisonné. سقطت السبايك في اي تم نشر الساتر. قنبلة ستنفجر! تبقى ثلاثون ثانية آخر لاعب باق لم تتبقى أي شحنات تبقى عدو واحد <laughs> تبقت عشر ثوان أداء رائع أيتها النسخ أنت لا شيء لم أنتبه إلى وجود اثنين من العباقرة في الفريق always belong. Una. Una. Rain is in window. تبقى عدو واحد نايس سقطت لسبايك في بي ستبدأ المطاردة Can you flash me? أعيد التلقيم أمهلوني لحظة أريد أن أعد أجهزة ما بان I wanted to do it backwards so it, it would short flash you, but sorry.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 أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم تبقى عدو واحد أعيد التلقيم لا تتوقع خطة الفوز سنرشدهم إلى حيث يرقدون إلى الأبد Yes. Yes, good job here as well. ثبت المدفع. سلاح هنا. أطلقت الصف هنا أعيد التلقيم أعيد تلقيم الصيد بعماء أضع قنبلة فساد meiner Seite. فاز المهاجمون جيج